¡Clases extraordinarias. Ahora en los corazones. Alegría, estilo y sentimiento. Son los chéveres de Cajamarca. Juan y Marino Chávez. mujer que conseguí, la mujer que conseguí, celosita me salió, celosita me salió, y otros no le dicen nada, y otros no le dicen nada, y que hacen peor que yo, y que hacen peor que yo. Lo que siento de tener, lo que siento de tener, otro amor por mi y me ha de consolar, y me ha de consolar los momentos de tristeza, los momentos de tristeza.